so hello guys welcome to my new channel sorry new video okay new ವೀಡಿಯೋನ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ solo versus squad rank match ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಎನಿಮಿಸ್ ಹಿಡಿತವ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಂತೂ ಅಂತೂ ಯಾವ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕಡೆ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಓಡಾಕ್ತವ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬನೂ ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲೈಕ್ನ ಆಲಲ್ಲಿ ಡಮ್ ಡಮ್ ಡಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ ವೆಕ್ಟರ ಯಾವುದೋ ಗನ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಬಟ್ ಈ ಗನ್ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗನ್ನು ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗನ್ ಐತೆ ನೋಡೋಣ ಒಪ್ಪಿ ಎಮ್ ಪಿ ಫೋರ್ಟಿ ಐತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸ್ಕಿನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಂದು ಐ ಡಿ ಐತಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಬಗ್ಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಯಾರು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಜೊಲ್ಪಾಟಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಸಾನ್ವಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ <laughs> ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆನಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಎರಡು ಗನ್ನು ಬಟ್ ಆ ಗನ್ನೊಂದು ಗಣೇಶ್ರು ಹೆಸರು ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನದು ಹೆಸರು ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಐತೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಮಿ ಸಿಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿನೂ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬನೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಎನಿಮಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಿಮಿ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಳು ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಳಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ನೀನು ನೀನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓದೇ ತಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕಿಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಐತೆ ಬೇಡ ನನಗದು ಇವನ ಹತ್ರನೂ ಲೂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದು double rate of fire skin ಐತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂ ಫೋರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ M four U M P ಐತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಲ್ಲು ನೋಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈ ಗನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ವುಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಈ ಗನ್ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಪು ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಸೊ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಯಾವ ಗನ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಮರ್ತೋದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು ಓಕೆ ತಗೊಮಗ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಉಪ್ಪಿ ಅವನೊಬ್ಬ ನಾಲ್ಕದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೆಂಕಿಯೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಉರಿಸ್ತವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮೇಟ್ನ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರೇ ಗುರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಣ ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಾಯಿತು ಇದೇನು ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ನ ಬರ್ತು ಚಿಂದಿಯಾಗ ಮೂರು ಜನನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಲೂಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಐತಾ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಐತೆ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ ಗನ್ನು ಇದನ್ನು ಸುತ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಅದು ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಐವತ್ತಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ಹೆಸರು ಏನು ಏನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಟೀಮೇಟ್ಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಈ ಜಗಳ ಆಡ್ತವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಓಕೆ ಓಸಿ ಕಿಲ್ ಬಿಡೋಣ ಚಿಂದಿ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದೆ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಇವನು ಆಚೆನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಆಚೆ ಬಾ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವನು ಪಕ್ಕ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆದರೆ ಕಿಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನು ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಸು ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೋ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಏಟು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಓಸಿ ಕಿಲ್ ಹೊಡೆದವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ full red numbers headshot ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಲು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟು ಪಿಗ್ಗೆ ಎಗ್ರಣ ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಪಿಗ್ಗೆ ಎಗರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ ಎಗರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಮಿ ಸಿಗ್ತಾರಾ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎನ್ಮಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವನೆ ಝೋನ್ ಬೇರೆ ಸ್ವಿಂಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಝೋನ್ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಅವನಿಗಂತೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಾರೂ ಇಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮೇರೆ ಮಾಡ್ತವನ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತವ್ನು ನೋಡೋಣ ಅವ್ನು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅವನಿಗೆ ಏಮೇ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂದರೆ ಸರಿ ತೊಗೊಂಬಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಸತ್ತೋಗು ಸತ್ತೋಗು ಸತ್ತೋಗು ಓಕೆ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಮ್ಕಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ full I am king of ಅಮ್ಕಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಇವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಗೈತೆ ಅವ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾಯೋಣ ಆದರೆ ಇವನೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾವ್ರ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇಳಿತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಳಿತವನೇ ಒಡಿಯೋ ಮಗ ಎದ್ದು ಓಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಹೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಬಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಕುಮ್ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಟೆ ಪಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇವನ ಹತ್ರ ಏನು ಇವ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಎರಡೇ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂಕಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಅಣ್ಣ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಇವನು ಈಗ ಇಳಿದಿರೋದು ಗುರು ಅವ್ನು ಇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಇವ್ನು ಇಳಿದಿರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವನ ಹತ್ರ ವಾಲ್ ಐತೆ ವಾಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ ಐತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮಗ ನಿನಗೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಕಿಡ್ದು ಅವನೇ ಇವನು ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಕಿಡ್ದು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದನಲ್ಲ ಅವನೇ ಇವನು ನೋಡೋಣ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿದ್ದು ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಐತಾರು ಹುಡುಕ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಹತ್ತು ವಾಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಹತ್ತು ವಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಈ ಚಿ ಈ ಸತಿ ವಿನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಈ ಸತಿ ಭಯ ಅಂತೂ ನಮ್ಮದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತು ವಾಲ್ ಐತೆ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಐತೆ ಉಡ್ಪಿಕರ್ ಐತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗನ್ ಹೆಸರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗನ್ ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ಗನ್ ಹೆಸರು ಕಲ್ತೀನಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗನ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿ ಸೊ ನೀವು ನಮಗೆ ಗನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎನಿಮಿ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಳೋದು ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೇನೋ ಐತೆ ನೋಡೋಣ ಸಾರಿ oh, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೋಕನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಎತ್ಕೊಳೋಣ ಟೋಕನ್ ಹೂವು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ನಾನು ಏನೇನೈತೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ವಾಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಯಾರು ಗುರು ಇವನು ಇವನು ಯಾರು ದೇವ್ರ ಥರ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಳಿಸಿದೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಅಣ್ಣ ದೇವ್ರ ಥರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ದ ನಾವು ದೇವ್ರ ಥರ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಟಲ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎರಿಮಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸತಿ ಪಕ್ಕ ಭುಯ್ಯ ನಂದೇನೆ ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನನೂ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಭುಯ್ಯ ನಮ್ಮದೇನೆ ಟೀಮೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವನೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ನು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ತಗೋ ತಗೋ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಒಂದು ಹುಯ್ ಇವನು ಯಾರು ಗುರು ಗುದ್ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲ ಒಂಬತ್ತೈತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಉಜ್ಜಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಏನು ಗುರು ಇವ್ನು ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವನೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎರಡೇಟ್ಗೆ ತು ಗುದ್ ಗಾಡೀಲಿ ಗುದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸತೋಗ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಬಾಗ ಅವ್ರು ಚಿಂದಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಟೀಮೇಟ್ಸೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಭುಯ್ಯ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮದೇನೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭುಯ್ಯ ನಾನೇ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೈಕು ನೋಡೋಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇವನು ಯಾರು ಗುರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾವ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಳಿದು ವಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ವಾಲ್ ಇರೋದು ಮೂರೇ ಜೋಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನಂತು ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ನು ಸ್ಕೈಲರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತವ್ನು ಗುರು ಅವನು ಓ ಅಣ್ಣ ಸ್ಕೈಲರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾವ್ ನನಗೆ ಈ ಗುರು ಇರುಗುರು ಇರೋದೊಂದು ವಾಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತಗೋ ತಗೋ ಎಷ್ಟು ಶಾಟ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಸಲ್ಲ ಅವನು ಅವನ ಪ್ರಾಣನ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಎಚ್ಚೋದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಟಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಗ ಇರುವಾಗ ಹೊಡಿಬೇಡ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮೆಡಿಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ ರಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಗುರು ಅವ್ನು ಆಚೆನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಬಿಡೋಣ ಇರ್ಗುರು ಏನು ಗುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ವಾಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ನಾನು ಈ ಸತಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನು ಅವನು ಒಂದ್ಸತಿ ಎದ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಎದ್ದಾಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಈ ವಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಒಚ್ಚಿಂದೆ ಎಡ್ ಶಾಟ್ ಗುರು ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಗಾಯ್ತು ಯಾರು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆನೂ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಓಕೆನಾ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಗೋಣ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಿಗೋಣ take care bye bye bye bye bye guys